قصيدة عندما نديت بالحب قصيدة عندما نديت بالحب للشاعرة دكتورة أمل العرب عندما نديت بالحب عندما نديت بالحب لبى قلبي النداء عندما نديت بالحب لبى قلبي النداء وعزفت عيوني البكاء عندما نديت بالحب لبى قلبي النداء وعزفت عيوني البكاء فأنت فأنت من أشعلت الحنين والاشتياق فأنت من أشعلت الحنين والاشتياق فلا ترحل بعيدا عن عيني فأنت من أشعلت الحنين والاشتياق فلا ترحل بعيدا عن عيني فلا ترحل بعيدا عني قد أدمنت البقاء وتمنيت اللقاء فقد أدمنت البقاء وتمنيت اللقاء فمتى فمتى تحس بالأشواق وتأتي إلي ومع ومعك الوفاء فمتى تحس بالأشواق وتأتي إلي ومعك الوفاء سأرسم لك سأرسم لك على ضوء القمر رسمي سأرسم لك على ضوء القمر رسمي وأكتب لك على ورق الشجر حرفي سأرسم لك على ضوء القمر رسمي وأكتب لك على ورق الشجر حرفي وأنكش اسمك وأنكش اسمك على حبات المطر ومع غيوم السحب وأنكش اسمك على حبات المطر ومع غيوم السحب أسطر أبيات عشقي أسطر أبيات عشقي مع غيوم السحب أسطر أبيات عشقي ومن الزهور ومن الزهور أصنع لك لوحة تعلق فيها صورتك صورتك ومن الزهور أصنع لك لوحة تعلق فيها صورتك ومع ضوء الشموع أسمع همسك ومع ضوء الشموع أسمع همسك تناجيني تناجيني وتسأل هل ما زلت تحبني ومع ضوء الشموع أسمع همسك تناجيني وتسأل هل ما زلت تحبني وتأمل داخل برواز الصور وتأمل داخل برواز الصور هل أحد وتأمل داخل برواز الصور هل أجد حنين من هيشة يشجيني وتأمل داخل برواز الصور هل أجد حنينا من هيشجيني واتفي لوعة حبي وحنين وتأمل داخل برواز الصور هل أجد حنينا من هيشجيني ويطفي لوعة حبي وحنيني